मेरा नाम सिमर है और मैं के में बी अकाउंटिंग कर रही हूँ पढ़ाई के साथ साथ मैं के के लर्निंग सेंटर में बायलिंगल पीयर ट्यूटर भी हूँ पीयर ट्यूटर वे स्टूडेंट्स होते हैं जो लर्निंग सेंटर हायर करता है और ट्रेन करता है ताकि ये और स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकें यदि आपको किसी कोर्स में हेल्प चाहिए तो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं आपकी प्रेफरेंस की लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश में आप नीचे दिए लिंक पे क्लिक करके किसी भी पीयर ट्यूटर के साथ सेशन बुक कर सकते हो मैं और मेरे जैसे और पीयर ट्यूटर्स आपकी हेल्प करने के लिए ऑलवेज़ रेडी हैं थैंक यू